Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya satu cerita. Pada zaman dulu ada seorang anak santri yang sedang jalan-jalan. Kemudian di perjalanan tersebut dia melihat konser dangdut panggung dan ternyata anak santri pun senang. Nah, kemudian dia mampir dan kemudian dia memesan lagu kepada MC di panggung itu. Woi, Mang, saya uh, minta request sebuah lagu. MC bilang, apa judulnya mas? Dia bilang, santri itu bilang, saya minta lagu dengan judul Tayamum. Nah ini MC kaget, baru kali ini ada orang minta judul, request judul lagunya Tayamum. Nah MC bilang kagak ada lagu itu gue udah MC puluhan tahun baru kali ini denger judul lagu tayamum nah, santri itu ngotot ah ada bang nah, lagunya bagaimana kata MC begitu dinyanyiin sama santri itu lagunya begini bang engkau bagai air yang jernih begitu nah itu MC bilang lagi itu bukan tayamum suci dalam debu katanya lah iya kan suci dalam debu tayamum bang begitu ada santri ternyata suci dalam debu sama juga ame tayamum semoga menghibur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh